hurmatli youtube ishqibozlari mana bugun 11 sentyabr 2022 yil biogomiz biznesini boshlash uchun birinchi kun e, bioreaktorni taxladik nasib bo'lsa bugun obeddan keyin o'sha biogomiz uchun kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangidan tashlaymiz xudo xohlasa har kuni mana shunday e, barvarish qilish jarayonini ya'ni biogomusni taxlash jarayonini video tasvirga tushirib sizlarga ulashib boraman e'tiborlaringiz uchun rahmat